Onde eu tô? Onde eu tô? Porra, porra é essa aqui? É duas bolas. Uma piroca. Oh shit! What the fucking? What the fuck? hand. What the? Ah, não. Fudeu muito. Que porra é essa? Ai, tá Eu quero, eu quero pilotar um helicóptero. Roy Copperton. Oh my god. Oh yeah. Calma, gente, calma. Cadê pra todo mundo? Ai, meu sonho. Nossa, muito bom, pô. O carro nem consegue sair do lugar. O carro não está bem. Calma, calma até o cara tá ali. Não, não entra no carro não, sua va vagabunda. What the fuck? What the fuck? Eita, poxa. Oh my god. Bir dakika da sen Barraco! Ê! Eita, vou te matar o que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Matou o cara! Que isso? Vai explodir o carro! Gente, what the fuck, mano? Tô todo mundo louco. Ah! Filho da puta! Eita puta! <laughs> Sai daí, filho da puta! Vai explodir tudo. What the fuck? Meu Deus! Ah! Ai! Corre, caralho! Muito bom, muito. Oh. Ai, que susto, viado. Puta merda. <laughs> que que é isso? É apocalipse. Sai daí, cara. Você tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, morreu. Não saiu tempão, querido. Tá acontecendo tiroteio. What the fuck, mano? Ah, vai explodir de novo. Nossa cara. Muito bom. Eita! A faca a 40 A 47 A faca perfeita pro combate. Eu, eu não sei, gente. Eu não sei, pessoal. Eu prefiro a faca. Que isso? Puta merda. Calma, policial. What the fuck, mano? Minha... Eita! Jesus Cristo! Jesus! que <laughs> tá acontecendo? Calma, pessoal. Calma. Calma, eu tô preso. As minhas pernas, as minhas pernas. Eu tô, eu tô, calma, calma, gente. Meu Deus, agora ferrou muito. Cara, quem é que tá tirando? Uma arma. sabe porque a faca A47 é perfeita para combate, porque ela já vem pronta, pessoal. Sabe? Então... Ah, desapareceu. Queria tanto pegar. Ah, tem dinheiro aqui. Ah, tá, tá todo mundo morrendo. Gente, aconteceu o fim do mundo aqui. É só encostar na porra do carro da polícia que a polícia já vem pra briga, já lá. Eita, que isso, mano? Puta merda. Socorro, what the Eu vou sair daqui, sério. Ué, cadê os outros carros? Desapareceram. Fiz escroto do caralho. tanta moto de policial. Três motos. Quatro moto de polícia. Briga! O policial está correndo. Comigo ele não faz isso. Aqui ó gente, policial mata mesmo. E depois vai falar. Depois que mata mesmo. Né? Gente, por favor, chega. Emoção, viu? Sério, eu fiquei muito uma emoção. Desculpa, pessoal. A emoção vai tomando conta da emoção. Então a emoção gera muita emoção aqui. fuck? What the fuck? Calma, cara. Eu quero um barco, por favor. Meu Deus, tá acontecendo tiroteio. Como é bonito. Água viva. Fudeu muito. the fuck? Que isso, puta merda.